Magpalakaran naman sa inyo this is Miss Wangsak yung usaping Psycho Doing a Big Smile So dito ngayon tayo, gala naman tayo sa mall Kasama ng aking gusto Yan ano So, hindi ka pa nakasubscribe, like and share this For more To Mr. Wangsak yan Alright Dito tayo, wow ah. Ang gala na si Gusto Very easy. Oo. Hindi na po. Ayan, daming tao. Ah, oh, namimili. Ayan, bus na Hindi tayo namimili. Ayan. Nabigyan mo. Ayan, ah, oo. Oh. May mapapila. Pagbalik. Lalabin na Ayan, mga toys. Kayang guys, nakapatayo. klase lang siya. Ano. Ang ganda. Eh. Tapos dito pala sila, JB, ano? Gumagala lang pala. Ano ah, nga pala, San Juan pala. Ayan, lalata. Ito, Jo, silver. Hoy, silver. Ayan, napakaraming tao. Ayan, lilipot yung sa mall. Yes. Quando a, as áreas levantar, cara. Tá? ate, kuya, pili na kayo. Lahat ng klase ay 60-60 lang. Mga soke, ate, kuya, pili na kayo. Lahat ng klase ay 60-60 lang. Mga suki, ate, kuya, pili na kayo. Lahat ng klase ay 60-60 lang. Mga soke, ate, kuya, pili na kayo. Mga soke ito. Mga soke. 60 lang na masugid, ate kuya, pili na kayo. Lahat ng klase ay 66 na lang. Damit ng aso. Alin? Damit ng aso. Thank you. mga suki, ate kuya, pili na kayo. Lahat ng klase ay 60-60 lang. Mga suki, ate, kuya, pili na kayo. Lahat ng klase ay 60-60 lang. Mga suki, ate, kuya, pili na kayo. Lahat ng klase ay 60-60 lang. Dami, dami, dami. Mga suki, kuya, pili na kayo. Lahat ng klase ay 60-60 lang. Mga suki, ate, kuya, Что это? ginutom si Vince. Tsaka si Jonah. Wow, bago at sinsing.